температура жогорулаганда газдын молекулаларынын ылдамдыгы жана орточо кинетикалык энергиясы да жогорулайт демек газдын молекулалары идиштин бети менен тез тез кагылышат бул басымдын жогорулушуна алып келет белгилүү массадагы газдын басымы көлөйү туруктуу болсо абсолюттук температурага түз пропорционалдуу